В середине июля 2021 года высокоорганизованная преступная группировка, также известная как «Ля Фамилия Мучачес Карпачес», начала активный захват территорий криминальной России. По данным секретных источников, основатели мексиканской мафии расположились в элитном поселке Егоровка, центрального города Арзамас. И конкретно на данный момент лидеры мексиканской семьи активно налаживают дела наркокартеля и пополняют свои ряды новыми членами мафии. Хола, Мигак как ты уже понял, я все-таки создал свою семью на 15 золотом сервере Black Russia. Как и обещал, прикупил нам топовый домик в центральном городе, заполнил автопарк семьи и уже сейчас активно занимаюсь ее улучшениями. Всю важную информацию касаемо нашей семьи ты сможешь найти в нашей официальной группе ВКонтакте, в которую ты можешь перейти по ссылочке в описании этого видео. Ну а а если и ты хочешь играть вместе со мной, то скачать данную игру ты можешь по ссылочке в описании этого ролика. Регистрируйся на 15 золотой сервер, вводи мой ник при регистрации, так я смогу понять, что ты пришел от меня. И как только достигнешь второго уровня, вводи мой промокод, благодаря которому ты получишь приятные бонусы уже на старте игры. Удачи! Тематика нашей с тобой семьи выполнена, как мы с тобой уже привыкли, в нашем любимом мексиканском стиле. Наш новый с тобой дом найти совершенно нетрудно. Находится он, как ты сейчас видишь на своем экране, в поселке Егоровка, который находится практически в центре карты, а именно в городе Арзамас. Как только ты въезжаешь в поселок, никуда не сворачивай, просто едь прямо. И сразу же после АЗС ты увидишь тот самый первый домик, который который принадлежит нашей семье. Это довольно-таки большой дом, в котором уже имеется собственный гараж, есть отдельная большая спальня и огромная гостиная, в которой мы все вместе собираемся и обсуждаем вопросы, касаемые нашей семьи. В уборной у нас расположена бесплатная аптечка, благодаря которой ты всегда сможешь поправить свое здоровье. Ну а также в нашем доме имеется подвал, в котором ты всегда сможешь подзаработать денег, выращивая траву и сбывая ее ее другим игрокам, ну или в ночном клубе драгдилеру. В нашей семье доступно 4 ранга, четвертый из которых ранг заместителей, и с каждым получением нового ранга для тебя будут открываться новые возможности, такие, например, как использование более дорогих и крутых машин в нашем семейном автопарке. Наш автопарк на данный момент уже заполнен, но со временем он будет также пополняться и изменяться на более новые, дорогие и крутые автомобили системой повышений в нашей семье ты сможешь также ознакомиться в нашей официальной группе ВКонтакте. Переходи по ссылочке в описании. Этот большой дом, который находится практически в центре всего основного города, ты можешь выбрать как точку спавна. И тебе не придется искать огромные ресурсы на то, чтобы приобретать свое собственное жилье. Здесь ты также можешь припарковать свой личный автомобиль, ну или опять же сэкономить денег и просто пользоваться любым из доступных семейных автомобилей. Bailey. Честно говоря, я не хотел создавать семью, которая будет делать основной упор на семейный рейтинг. Я не буду никого заставлять фармить контейнеры и фармить конкретно сам рейтинг. Данная семья была создана скорее для конкретного узкого круга людей, а именно для адекватных людей с общими интересами и с большим желанием зарабатывать большие деньги. Ведь наша семья в основном состоит из крупных бизнесменов золотого сервера Black Russia. Чтобы ты понимал, знал, к примеру, тот же Вилл Вудс на сегодняшний день владеет магазином «Перекресток», что находится в центре города Арзамас. Иван Винстон владеет ночным клубом, ну а Майк Титан владеет целым тюнингом тонировки и уже в ближайшем будущем планирует брать транспортную компанию. Я же в свою очередь владею небольшим магазинчиком на окраине города Арзамас, ну а самое главное, в моих владениях имеется строительная компания. Компания, в которой именно именно ты сможешь зарабатывать деньги и довольно-таки неплохие деньги, работать на перспективу, получать повышение, становиться заместителем и рубить огромные бабки изо дня в день. Чтобы ты понимал, в моей компании на данный момент пару ребят умудряются зарабатывать каждый день примерно по полтора миллиона рублей. Но об этом мы с тобой поговорим уже в одном из следующих видео. Как я и сказал тебе, основной упор нашей семьи направлен на заработок, на помощь помощь друг другу в развитии на данном сервере, общение и обмен колоссальным опытом. Так что если ты еще не вступил в нашу семью, но тебе очень хотелось бы этого, ты можешь либо просто подъехать к нашему дому и попросить кого-нибудь тебя принять, ну или просто дождаться в новостях основного набора. Честно хочу тебе сказать по собственному опыту, мне очень понравилась механика семьи на Black Russia. Здесь доступна целая куча разных улучшений, которые в дальнейшем дальнейшем, естественно, только положительно сказываются на самой семье. Помимо этого, к моему удивлению, здесь доступны логи всех игроков, состоящих в нашей фоме, благодаря которым я могу знать о каждом действии, совершенном участником нашей семьи. Также я могу выдавать доступ на определенные вещи, находящиеся в общаке, конкретно определенным людям, конкретно в определенных количествах. То есть я могу дать доступ только на патроны, только одному человеку, и только на определенное ограниченное количество штук. Таким образом, в нашей семье никто не сможет разворовывать наш семейный общак. И такая система именно поэтому мне очень нравится. Все проработано довольно детально. Единственное, что мне не совсем понравилось, это маленький автопарк. К сожалению, на данный момент я не могу загружать в него больше пяти автомобилей. Но, как мне сказал один мой знакомый, есть один способ, чтобы в дальнейшем увеличить количество количество данных слотов. Но об этом мы с тобой поговорим уже позже. Так что обязательно вступай в нашу мафию, открывай для себя новые дороги и пути развития, начни свою новую карьеру в ночном клубе или в строительной компании, зарабатывай огромные деньги и делись вместе с нами своим игровым опытом. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих видео. Пока!